Kto mieszka pod osłoną najwyższego, ten przebywa w cieniu wszechmocnego. Mówi do Pana ucieczko i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Bo On wybawi Cię z sidła ptasznika od zgubnej zarazy. On wybawi Cię bo On wybawi cię z sidła ptasznika Od zgubnej zarazy On wybawi cię Piórami swymi okryje cię I pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie Wierność Jego jest tarczą, tarczą nie ulękniesz się strachu nocnego Ani strzały lecącej za dnia Ani zarazy, co grasuje w ciemności Nie ulękniesz się strzały lecącej za dnia Ani moru, co poraża w południe Chociaż padnie u bogów tego tysiąc A dziesięć tysięcy po prawicy Twojej Chociaż padnie u bogów tego tysiąc A dziesięć tysięcy po prawicy Twojej Do Ciebie to jednak się nie przybliży Do Ciebie to jednak nie przybliży się do Ciebie tu jednak się nie przybliży, do Ciebie tu jednak nie przybliży się. Na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał, oglądał odpłatę na bezbożnych. Dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją, Najwyższego uczyniłeś swą ostoją. Nie dosięgnie Cię nic złego, nie dosięgnie Cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu Twego. Nie dosięgnie Cię nic złego, nie dosięgnie Cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu Twego albowiem aniołom swoim poleci. By Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich, na rękach nosić się będą, byś nie uraził o kamień nogi swojej. To On wybawi Cię z sidła Ptasznika od głównej zarazy. On wybawi cię, bo on wybawi cię z sidła ptasznika od zgubnej zarazy. On wybawi cię, nie dosięgnie cię nic złego, nie dosięgnie cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu Twego. Nie dosięgnie cię złego, nie dosięgnie cię złego i plaga zbliży się do namiotu Twego.